kale linya lyange nze Sonko Muhammad a tuli mbitundu byemakindye ensonga zetwa wakoleddeko baze tujja tutambuza emboozi y'omwana semakula yakabasanyizibwa mu myaka emito ddala ono mulenzi n'agamba bye yali nabo baali bakyala abakulu nno myaka era ono tebamuleka kyekimu bamuwerebe ekirwadde ekimukaluubiridde ekimuluma tuliko ne sentebe w'ekyalo eky'ennamuwongo eba e zooni bbi Namuwongo zoni B eno mu Bukasa uh, mu divisioni eye Makindye twaga tunyumye ku Ssentebe tubulire Ssentebe osibyo tye se. Yatulisewo. Mm. Sibyo tye se. Obula mbuli butya. Mm, ola mu ni mu lwadde lwadde mu sibyo bulonji. Obugonvu. Yesewo. Eh, abatuze ina bayitirivu eno. Eh abatuze bubanja basinga mu bitundu wano. Eh. Kubera bitundu ngabo biraba byantobazi. Mm. abatuuze mwe bali bangi gyebayita geto eno gyebayita batya ah, era kituufu egeto mm. kuba nyumba za migoteko gyonna egiri wano mu kitundu wano nga bwogiraba misebo mm. ah, ekitundu kyo kino nga bwe kiri omuntu bwajja n'atambula nga tutambudde mu bwe tuti tayinza olowooza nti obumenyi bw'amateeka bulabika buyitirivu muno obumenyi bw'amateeka nomumwe mwe buli nabwo kuba ekitundu era tekiyinza kubamu abantu abangi bwe bati nga temuli bumenyi bw'amateeka era mubeeramu n'abakyamu abalimu abakola ebikolebero etali birungi bumenyi bwamateeka butya obusinga okuwulikika mu kitundu kyolimu mm, obumenyi bwamateeka obulimu obusinga bamenya amayumba kasita basanga okufulu bagimenya bamanya tono taliimu agenze kukola mm. obakola kiro obakola ki nga ah, bamenya mm. basanga nga bakubye esebo eh, ate abaana okukabasanyizibwa kino kitufunye omwana omuwala bafuna embudo nga tebanneetuuka ebyowa ebityo biri bitya Mm, ekyabaana bawala abato mwebali aba bafunyisa embuto mm. osanga mwana muto myaka kumi na mukaaga kumi na musanvu ngaali lubuto mm. eh, nga waliwo abasajja ababalimbalimba ne basobola okuba nga babafunyisa olubuto abomwebali nga bino bivudde kuki tebasoma kivudde abamu abamu byenfuna entono famiriz nga bweoziraba abamu nga enfuna ntono waka kivula nti abamu bavaawo ne bagenda nga eyo mu bitundu ebirala eyo ne betunda Mm. kyoba owulira mubali mu street eyo betunda abomwebali ate muno mute muli mu street abaana mwebeyiiza bamalaaya bwe batyo mm, newange muno badde sinabbala bamuko mpozi bagenda kabalagala eh, baveno nebalumba ekabalagalaekabalagala e eyo gyebakolera eyo ebintu ebyo mm. yesebo ate waliwo okuba nti famiry etaata yefuulidde omwana we n'amukola bwatyo omwana afuna olubuto oba bamukabasanyiza bafamiry benyini Mm, wano mukitundu kyange bade sinakifunako ekyo mm. bade sinakifunako akituukako kwekyo ku nsonga y'omwana ono semakula owoolugave mm. ye yakabasanyizibwa era muno mukitundu kyo naye ngaate ekyenjawulo oba ekyewunsa ekiriwo nti bakazi bebakabasanya omwana omuto ekintu kino kiraba otyo ekintu ekyo bade sinakiwuliriza era ekintu ekyo nakirabye gyo ku nbs wenakifunidde kubana yabadde akyogerako abadde wamu zooni endala wamukasanvu ate ngaomukyala mumanyi kati kyanyambye kumakya leero nemulaba ngaayitawo nemugana nakulabye ku nbs olina byoyogerako naye biri bitya nagamba ah, kiri mukitundu kyo gamba eh, mukitundu kyange buyiye mukitundu kyo mukyala bwati ali mange eyo mugeto wansi mukiyumba ekyebibaati mukyala mweru oyinza okuba mumanyi gamba we mumanyi nje baleta kiŋambangako era kwe kujja kuwuliriza nga ndaba nga omwana muto nnyo mm. ate bagenze okumuŋambako mbwe ye edward ate taata we ye edward ate edward mumanyi semakula edward mm. mwana muto yajja mu kitundu muno nga mwana muto taata womwana oyo bamuyita semakula edward mm. yajja no nga mwana muto emyaka nga kumi nmukaaga mm. era yali okuba mabuloka awo waggulu awo nange namukozesaako ngaakyali mu myaka egyo nakuba mm. bibuloka awo nava mubuloka nantuka okusombanga ettaka musenyu buloka ezo ngaawereza abantu abali mu geto muno nga basindikira nga bakolera transport eyo ngafunayo kasente katonotono era nagenda okuwulira mbu azadde n'omwana naye bwe yazala n'omwana era baaliko ku musango ewange bajjako nga balina omusango edward talabirira mwana bisi bisi bwe bityo naye kati okuva ololoza wayisa myaka mingi giyinza okuba wayisa myaka ng'etaano oba ena kati kuva mu kiseera ekyo era omukyala ali kimulako n'omwana nga simanyi nawaali naye ngeza okwekanga nga mulaba nti ate omukyala ono yamuyina wano kuba ayina abaana bangi babeera nabo wano Mm. balabirira nebadde simirawo okumanya nti oba edward naye ali kwabo mm. okiraba kati nange kwemusangiddeawo naye ebintu bino byebakola bino ebyokubakasanya abaana abato batyo kintu kibi nnyo mm. kuba ne taata naye abadde musajja mutamiivu taata w'omwana abadde anywa nnyo omwenge nga atamira nnyo n'okulwana n'alwana okiraba ngaali awo mbeera ze kasaafunayo akasente ngaddamu omwenge ng'anywa kyo kituufu badde anywa omwenge nga si muntu mulungi era ne mu nyumba gye yalimu era bamugobamu nga tasasula naye kati kuseera kino era mulaba bulabi naye nga simanyi nawasula mm. eh, naye kyebakoze omwana kyo tikibi nnyo mm. era nkivumirira ddala kintu kibi kuba kati nga bwowuliramu ebisiaga ebisiaga biyitiridde obungi kati mm. mu nsi zonna omuwulira mu ensi endala era niso zitongooza naye mu uganda baaganyo zitongooza ne bagamba ti nedda akikwata gwe bakikwatako yenna aba agenda eh, life prisonment Mm. nengambe kyo kirungi nnyo era tube bannayuganda bakisiimye nnyo ekintu ekikulaba nga bakitaddeko ekibonerezo nga kyamaanyi mm. eh, naye nga fedafe tukivumirira tekyabadde kirungi nnyo kuba mwana muto nnyo bali bikoze abantu abakulu naye nga si mwana muto ng'oyo kuba mm. mwana muto embeera etanabaana kufuna life ye mu maaso okulaba nti asoma asobole okulaba nti embeera ze mu maaso anaaba bulungi eh, kati bagala mutira fyucha ye musaawa zinoati awo nebinsobera ddala kabisa ate abakyala ate okukola omwana omuto okiraba kiba kibi nnyo kuba mwana mulenzi kuba nali sikiwulirangako kuba <laughs> nali sikiwulirangako mu maaso gange naye kati era ngeze kiwulira kati mbw ate abakyala abakula te bakikola mu baana abato abalenzi kitali kirungi eh, omukyala ono muyinza muyambako mutya mmwe nga eros kuba tulaba wabeerabeera mbiba ati embeera si ya mulembe ayina abaana <laughs> abatali babe embeera nga bogerayo ebyokulya n'ebirala nga mmwe eros obaoyina betumanyiko muno betuyinza otutuukirira ntulaba nga bayinza omuyambako kwedi mm, embeera yo embeera yo si nnungi era kuva lwa jjaawo era yalazimba kayumbako nga bokalaba kayumba kabibaati najja nayiyayiya mpola mpola paka n'akazimba nakola kinasobola kubaamu n'abaana baawo naye ogera ogenda okulaba nga mulimu abamu ate abana batasulala mu nyumba nga basula bweru mu bicolidos mm. naye atlist ye yagezaaku nakolaki nasobola okuzimba akayumba kekibaati ekyo nasobola okubeeramu n'abaana be mm. naye nga abadde nkubiriza kale nga ba mp ba mayers okulaba nti gwebanaba balabye amawulire gano atlist basobole okujja bayambe ku bantu baffe abalino wansi ku getto mm. kubana abantu abalino wansi nabo baana bali bubi ate omukyala ye yatwala omutima omulungi okulaba nga ayamba abaana abataliko abazadde baabwe abataliko abalabirira mm. Mm. yavaayo nga ye nga ye naye nkiraba nga kirungi nnyo naye ate basobole okumuyamba naye asobole okuyaba ngaayongera kuyamba abaana basobole okuba mu mbeera nnungi mm. eh, nokusoma balabe nga basobole okusoma babawo nga tinga gavumenti sponsorship yonna basobole okubawa sponsorship basobole okuba nga basoma beyongereko mumaaso wano muzeni wo tetulinawo somero lya gavumenti yonna liri kumpi wano mm, somero lya gavumenti wano tulina ndoza lya primary erya primary liri bukasa te walako okusingako wano ngayo mu nkomera wasembayo bukasa mm. kumpi ne kansanga mu parish endala mm. naye ngaeri mu bukasa mm. ya kcca mm. naye ate kati omwana naye okuva wano naye okutambula okutuuka eriya tuyinza okutwala obudde nga two hours oba three hours okutuukayo waba atambuza bigere oba bakowalako nnyo eh, ebigambo bya ssentebe banaye nga bwebagezako binnyo ebiki ebirala bibatawaanya eno ssentebe n ebitutawanya bintu bingi nnyo ebitutawanya wano okusookera ddala twalina fulad z'amazzi yeah. amazzi gano agava mu ttawuni mu kibuga munakifo kyano mm. omwala omunene ogwo mm. nga gufuladi nga guzena amazzi eno mu batuuze mm. era zino nyumba nga boziraba zino zonna enkuba weeba etonye nga yamaanyi nnyo amazzi yeah. gambukira ddala paka waggulu eri ate amazzi gakukomerera mu kiwato ng'ate oli mu nyumba ebintu byonna nesobola kubanga ebyonoona katabe sobola sobola ko bagezako ne bazimba wimba bene bongera ko waguru naye kati omukyalo ono kati ye yazimba yabibaati kati bibatalina bajyongerako waggulu era ezi amazzi bwe amazi bagajira bagayingira gura ne kagwera mu nyumba kati kyana eri banga agakendeddeko ne galuka gakkira ne gakola ki ne galuka gavaamu ne basena n'okusena nga bayiwa bweru kale embeera ya omwalo kwa na nakifo kyano gwo embeera yombi etawanya abantu baffe eno kuba yononera ddala ebintu byonna kivula nti eyingira mu mayumba neyonona ebintu kati ogenda okuvaawo n'ofunamu n'endwadde ezimu awo endwadde kati ngeeza kolera mhm. nekitali kirungi mu bantu baffe n'ensiri nazo nyingi mu kitundu kyaffe n'abantu abalimu abo boolaba nga tungaobalabyawo amayumba gonna gali kumukumu abantu abasinga bajja muno lwakubanga nyumba zino ziriko chip atlast sente ntonoko kibalaba abantu beyunanye ekitundu kino ne bajja ne bapangisa amayumba muno naye lwakuba baavu tebalina sente zikola kisobola okupangisa enyumba ennungi ne mm. babeera ku nyumba ennungi atlast waggulukeeri kibalaba bajja eno wansi emugeto ne balemerayo eno mu mazzi ne mm. basobola kubeerawo lw'embeera etali nungi enyumba zirikutandika zikutandika mitwalo etaano ne zikuma mitwalo nga musanvu munaana eh. esebo tegeza nenfuna y'abantu eri wansimuri wansi si ey'amaanyi ate abantu abasinga muna bakola emirimu gya security eh. bava ne bagenda ne bakola leero enyumba emu oyinza okusanga mu basajja nga mukaaga basula mu nyumba emuabasikaali basicute gads kati nga ababiri basulamu ababiri ne bagenda ne bakola bali ne bakomawano ne bagenda eh. bwe batyo bwe bakola bwe batyo Mm. kyovola nti naza n'abamu factory olwo nga gyendengerawo bakulamuzi factory we mm. batyo eno eh, si factory warehouse eh. baterekamu buteresi bintu baita ne baterekamu ne batwala ne babitwala gibiina okugenda mm. bawumuza bawumuzaawo ebintu byaba yesewo ah, kale so mpozi sente ebe olinaku werabiddeku yagaze otugamba tukite naku olwaleero yesebo ah, nze badde nsaba kati nga gavumenti nga bwetulaba esobole okujja etuyambe ku bantu baffe eremu balekirira kuba abantu bawa emisolo basasula bawa emisolo banauganda bonna bali eno bave mu kuyamba abantu abalala abaliko obulungi ate si bajjeeko bakyale mu kitundu kyaffe bajje balabe ekitundu nga bwekiri abantu bababulireko babulireko obuzibu bwe balina kuba abantu benamanga balina obuzibu bungi nnyo kati bwolaba nga nyumba zino nga bweziraba zino bagenda ne bazijjako property rates gavumenti hmm. naye kati webajjako property eh, rates nabo tibalina sente bazimba nabo kubeeramu nasobola okuba nga babeeramu naye ate babasaba ne sente ezamayumba ge bazimba agaliko bizinesi ah, balina obwananyini wano babayinza ba bali kutaka simanyi yaleero egavumenti webityo nga tetujja mm. tuka tayimu tuliire emiranga mm, ettaka lino liriko nanyini nanyini gyali naye lwakuba tetumumanyi bulungi naye nga ttaka liko lya bwananyini weriri sababu bajja kwegula bweguzi so tebajja basengula bino byaleero webityo bali kuganambole bano bajja ne bagula ku bananyini ttaka benyini bayita bananyini ttaka nebabagulako kaploti nazimba akayumba kanasobola kubaawo hmm. besebo ate abo ebyobulamu bano bankebera siriimu bikye ne bayitayo okwo nemanya abantu bayimiridde batya hmm, byobulamu bali tugezaako bali bagezaako nnyo katulinayo nga ihk esobola okujjako eno nekolawo ka outrich nesomesa abantu nejjanjabana abantu ne KCCA nabo basobola bajja oluusi bafuna obudde ne bajja ne ba staging awantu ne basomesa ku bantu mm. ku byobulamu mm. esebo kale bannange akuddirira ah, mu luyimba ayinza obutaluwoomya eri yange ezesonko muhammadi ah, tukyayongera okugoberera ensonga zino ez'enjawulo tutera okugamba nga bulijjo nti nawe waliyo tosirika oba nga olina kyolabye ati sitera okutukonako kasimu ne tugabana kyoyitamu n'abantu abalala osanga wayinza obba wakuwa ku magezi ne gabeera nga ate gakyusa ku bulamu mu ngeri omu emu oba endala nze sonko muhammadi